ሳይንስ ውድድር አራት መቶ ሺህ ዶላር ያሸነፈች የአስራ ሰባት ዓመት ወጣት በዓለም ዙሪያ ያሉ በአስራዎቹ ዕድሜ የሚገኙና ለሳይንስና ለሂሳብ ትምህርት ፍቅር ያላቸው ልጆች በየዓመቱ የሚወዳደሩበት Breakthrough Junior Challenge የተሰኘ ችሎታቸውን የሚያሳዩበት የጥሎ ማለፍ ውድድር የዘንድሮ አሸናፊ በካናዳ ተወልዳ ያደገችው ማርያም ሞገዝ ጸጋይ በአጠቃላይ የአራት መቶ ሺህ ዶላር ሽልማት አግኝታለች። ስመኝሽ የቆየ በዓለም ላይ ከተወዳደሩት አምስት ሺህ ስድስት መቶ ተማሪዎች መካከል አንደኛ በመውጣት ይህን ስኬት የተጎናጸፈችውን ማርያም ሞገስንና ወላጅ እናቷን ምራዊት እዮብን አነጋግራለች። እንደሚከተለውም ታቀርበዋለች። You are the winner for this year's Breakthrough Junior Challenge, the $250,000 scholarship, $100,000 sign lab for your school, the $50,000 ካናዳ ውስጥ ተወልዳ ያደገችው የ17 ዓመቷ ማርያም ሞገዝ ጸጋዬ ለመጀመሪያ ጊዜ በተወዳደረችበት ዓለም አቀፍ የሳይንስና ሂሳብ ትምህርት ውድድር ማሸነፏን የሰማችው ጥቂት ተማሪዎች ርቀታቸውን ጠብቀው በተቀመጡበት የትምህርት ቤቷ ክፍል ውስጥ በቪዲዮ አማካኝነት ነው። ለትምህርት ቤቱ ገቢ የማሰባሰቢያ ስራ ላይ ለመሳተፍ በሚል ሰበብ ተጠርታ በቦታው የተገኘችው ማርያም ውድድሩን እንዳሸነፈች ሲነገራት በድንጋጤና ባለማመን ግራ ስትጋባ የውድድሩ አዘጋጆች በለቀቁት ቪዲዮ ላይ ይታያል። በጣም ደንግጬ ነበር። አላመንኩትም <laughs> ስሰማው እና ትንሽ ጊዜ ፈጀኝ እያሰብኩት በጣም ትልቅ ነገር ስለሆነ ወዲያው የገባኝ አይመስለኝም። በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ከአስራ ሶስት እስከ አስራ ስምንት ዓመት የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ልጆች የሳይንስ ወይም የሂሳብ ጽንሰ ሀሳቦችን የሚያስረዳ የሶስት ደቂቃ ቪዲዮ በማዘጋጀት በሚወዳደሩበት ውድድር ማርያም ያሸነፈችው quantum tunneling የተሰኘ የፊዚክስ ጽንሰ ሀሳብን በግሏ አጥንታና ተረድታ በቀላልና ለማንኛውም ሰው በሚገባ መልኩ ማስረዳት በመቻሏ ነው። ዝም ብዬ ስለ ፊዚክስ እና ስለ quantum mechanics እና በዛ የተገናኙት ነገሮች አነባለው እና ቪዲዮዎች ምናምን አያለው መጽሐፍ article ኦች ምናምን አነባለው እና በሱ በሱ ነው የተማርኩት። ይሄ የ high school ትምህርት አይደለም። ይሄ quantum tunneling እና quantum physics። ስለዚህ በራሴ እየፈለግኩኝ እያነበብኩኝ ነው የተማርኩት። ከዛ ለዚህ ለቪዲዮ ውድድር መምረጥ ሲኖርብኝ ኳንተም ብቻ ነው የመረጥኩኝ። በመቶ ሀያ አራት ሀገራት የሚገኙ አምስት ሺ ስድስት መቶ ተማሪዎች በተሳተፉበት የዘንድሮ ዓመት ውድድር ማርያም አንደኛ ሆና በማሸነፏ በአጠቃላይ አራት መቶ ሺ ዶላር የተሸለመች ሲሆን ሁለት መቶ ሀምሳ ሺ ዶላሩ የእሷን ትምህርት ወጪ መሸፈኛ አንድ መቶ ሺህ ዶላሩ ለምትማርበት ትምህርት ቤት ሀምሳ ሺህ ዶላሩ ደግሞ በቅርብ ስትረዳትና በውድድሩ ስታበረታታት ለነበረችው አስተማሪዋ የሚሰጥ ነው። ይህ ለትምህርት ቤቷ ትልቅ ደስታ እንደፈጠረ ማርያም ታስረዳለች። በጣም ደንግጠው ነበር እና በጣም ደስ ብሏቸው ነበር እና ትልቅ ነገር ነው ለትምህርት ቤታችን ገንዘቡ ለመድረቅ እንዲደርሳቸው አዲስ ሳይንስ ላብ ይከፍታሉ። ልጆች more ሳይንስ እንዲወዱ እና ሳይንስ እንዲሞከሩ እና experiment እንዲያደርጉ ሁሌ የሆነ ነገር ስጠየቅ አስተማሪ ታግዘኛለች፣ ትረዳኛለች። ሁሌ ስለ ሳይንስ እንነጋገራለን እና በሷ እርዳታና በሷ enthusiasm በጣም support አድርጋኛለች። ዘንድሮ አስራ ሁለተኛ ክፍልን አጠናቃ በመጪው ዓመት ወደ ዩኒቨርሲቲ የምትገባው ማርያም በሙዚቃና በስዕልም የተካነች ናት። የዚህ ስኬቷ ዋና ሚስጥር ግን ከጀርባዋ ሆነው ድጋፍ የሚያደርጉላት ወላጆቿ መሆናቸውን ትገልጻለች። ከልጅነት ጀምሮ ሁሌ የምፈልገውን ነገር ሁሌ ያግዙኝ ነበር እና support ያደረጉኝ ነበር የሆነ በሳይንስም ይሁን በሙዚቃ ወይ በስዕልና art ይሁን የሆነ ነገር ከፈለግኩኝ ወይ ከጠየቅኩኝ እስከሚችሉ ድረስ ያግዙኝ ነበር እና በጣም ነው መወዳችው እና በጣም አመሰግናለሁ ሁሉን ነገር ላረጋችሁልን። የማርያም እናት ወይዘሮ መርሃዊት እዮብ የልጇን ማሸነፍ ስትሰማ የተሰማትን ስሜት ለመግለጽ ቃላት ያጥረኛል ትላለች። ደውልልኝ አላምንሽም፣ በቃ ምን ብለሽ እንትና አትበይ ምናምን አልኳት። ከዛ እሷን አላምን ብዬ ጋዜጠኛው ነው ይኸው ካሜራ ክሩ አለን እዚህ እየዋሸች እየቀለደች አይደለም እና አሸንፋለች ሲለኝ በቃ ራሴን መቆጣጠር አቃተኝ። በጣም አለቀሽብኝ እና የሆነ ምን ሳፋፉላ መሰለኝ ለመናገር ከዛ በቃ አታሚም ከነ ፒጃማዬን የሮጥኩት በቃ ልጆቹን አፋፍሼ ሮጠን ሄድን። ቤት መጥቼም ራሱ በቃ ዝም ብዬ አለቅሳለሁ። ባየኋት ቁጥር ምን ሆነሽ ነው ጥልኛሽ አላቅም እንዲሰማኝን ስሜት በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሰማኝን ስሜት ማወቅ አቃተኝ እያልኩኝ በቃ ኤቭሪዴይ አሁንም ድረስ ነው የምልሽ። ልክ ከእንቅልቤ ስነቃ ያስደነግጠኛል። በቃ ሁሉ ነገር መለወጡ ምናምን እና እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ደስ ደስ የሚል ነገር ነው። ሙሉ ጊዜዋን ማርያምንና ሌሎች ሁለት የአስራ አምስትና የሶስት ዓመት ልጆቿን ለማሳደግ እንደሰጠች የምትናገረው መርሃዊት ማርያም ከልጅነቷ ጀምሮ የትምህርትና የማንበብ ፍቅር እንዲኖራት መጽሐፎችን በመግዛትና በማንበብ ታበረታታት ነበር። ለልጆች ስኬት ትልቁ ቁም ነገርም ወላጆች ጊዜያቸውን መስጠታቸው ነው ስትል ትመክራለች። እኔ የሰጠኋቸው ጊዜ ነው። በቃ በፍቅር ፍቅር ነው የሰጠው። ሌላ ምንም ነገር አይደለም። ልጆች ትልቅ ቤት ውስጥ ስላኖርሻቸው፣ ውድ ነገር ስለገዛሽላቸው፣ ስላዝናናሽ በገንዘብ አይደለም። ልጆች ከማንም በላይ እኛን ነው የሚፈልጉት። ከማንም በላይ እኛን ነው የሚያ በቃ ያንን environment ነው ለነሱ የፈጠርኩት እና አሁን እኔ ለሌላ ሰው የምመክረው ስልሽ ከባድ ነው ህይወት። በእርግጥ እዚህ ሀገር ግዴታ መስራት አለብሽ፣ ኃላፊነት አለ። ግን ምንም ነገር ቢሆን ጊዜ ለልጆቻችን መስጠት ስፔሻሊ አሁን ብዙ ጊዜ ወላጆች እኛ ላይ ያለ ችግር የማየው በጣም screen ላይ ልጆች ጊዜያቸውን ያጠፋሉ። በተቻለ አቅም ያንን ነገር limit ማድረግ ብንችል ከልጅነታቸው ጀምሮ ራሳቸው explore እንዲያደርጉ ማድረግ እና more ከኛ ጋር ጊዜ ቢያሳልፉ እላለሁ። ማርያም በዚህ ውድድር ስታሸንፍ የመጀመሪያ ካናዳዊት መሆኗን ተከትሎ የካናዳ ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ አኩርተሽናል የሚል መልእክት በትዊተር አማካኝነት አስተላልፈውላታል። ለማርያም ይህና ከመላው ዓለም የሚደርሷት የደስታ መግለጫዎች ካሰበችው በላይ እንደሆነ በደስታ ትናገራለች። አስተማሪዎች ልከውልኝ ነበር በኢሜል ጀስትን ትሩዶ ትዊት አደረጎች ምናምን ብለው ከዛ እንዴት ሳየው አሳቀኝ። ለምን እንደሆነ አላውቅም። በቃ ማሸነፍ ካሰብኩት በላይ ብዙ ነገር እያመጣ ስለሆነ ጅስ ገርሞኝ ነበር። ማርያም ባገኘችው የሽልማት ገንዘብ አሜሪካን ሀገር ባለ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ፊዚክስ ማጥናትና ትልቅ ቦታ መድረስ እንደምትፈልግ ነግራናለች። ለአሜሪካ ድምፅ ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ከፌርፋክስ ቨርጂኒያ